नमस्कार म शर्मा आज्ञे तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज म चाहिँ मेथलाङ डाँडातिर जाँदैछु मेरो घर चाहिँ सिम्पानी हो सिम्पानीबाट मैले अहिले चाहिँ हरिचोक हुँदै बिन्दवासिनी हुँदै जाँदैछु हरिचोकबाट बिन्दवासिनीसम्म बाटो निर्माण कार्य हुँदैछ यो ठ्याक्कै बिन्दवासिनीको अगाडिबाट राइट साइडभित्र छिरेर माथि लागेपछि सराङकोट जाने बाटो छ म चाहिँ मेथलाङ डाँडातिर जानको लागि तल बागलुङ बस पार्क नेर पुग्न पुग्न लागेको बेलामा राइट साइड भित्रपट्टि छिरेपछि मेथलाङ डाँडतिर जाने बाटो छ मेथलाङ डाँडातिर माथि उक्लिनुभन्दा अगाडि एकचोटि ड्रोन सुट लिउँ यो पर्स्याङ बिन्दवासिनी यो एरियाको तल्लोपट्टिको हो यो चाहिँ यो टापु रेस्ट्रो भन्ने चाहिँ यो माथिपट्टि मेतलाङ होइन यो अर्कै ठाउँ गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकदमै भाइरलै ठाउँ हो यो मान्छेहरू एकदमै आएको अवस्था छ यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाडीहरू टर्नै पार्किङ गरिरहेको छ यो डाँडाको पनि एकचोटि सर ड्रोन सुट हेरौँ है त अहिले टापु रेस्ट्रोको नजिकबाट माथि सराङकोटतिर लागेँ अहिले यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ हो सराङकोट जानु बाटो पर्दछ प्याराग्लाइडिङ अहिले यहाँ प्यारासुट एकदमै आज एकदमै उडेको अवस्था रहेको छ सराङको टापुमा पनि एकचोटि ड्रोन सुट गरेर हेरौँ है